Astăzi este despre a ferici. O să spun imediat uh, despre ce e vorba. Uh, o să citesc o poezie pe care am citit-o la Grațian Somnul la conferință. Simt că simt. Înainte nu spuneam că simt, pentru că nu știam ce este. Pentru mine a simți era un cuvânt. Era ceva ce credeam că știu. Acum simt și frustrări, și frici, și tristețe, dar și bucurie, fericire, nerăbdare. Încă mai sunt emoții ce doar le înțeleg și nu le simt. Dar știu că odată început, eu simt atinge tot, toate emoțiile. Așa simt că trăiesc, când simt că simt. Este scrisă de N. Emilian Ciprian și am făcut o surpriză. El nu știa că o să eu citesc poezia pe scenă. Ehm, cred că a ferici pe cineva te face pe tine fericit. Și normal că ți se întoarce înapoi în sutit. Tu ce părere ai? Ceau!